harus kan ikhtiar eh, orang muda nekat ya iya nih nih nah. nih nih orangnya nih oh. tuh, kelihatan kalau di ini sih ya ngeblur ngeblur gambar motor iya nggak kelihatan foto pelaku loh nggak malah kelihatan masih lama lama kata lama di zoom kok kan, di zoom biasanya kan di zoom iya. pasangan ya iya iya mana mau pinter dia bawa kata belakang dia boleh bisa ini sana hitungannya ya tunggu kanan Ya eh, nah, cuman udah jelas aku uang yang pelakunya kan nemu coy. Iya. Tuh langsung aja Tidak ambil langsung Ya, beda